Витископ. Мне почему-то кажется, что Себастьян Феттель, придя в команду Феррари, э, меняя там штаб, он немножко нарушает, не то что нарушает, а он меняет порядки в команде Феррари. Хотя бы... э, Їх кра- треба було міняти. Да, хотя бы кратковременно. И почему-то, опять-таки, мне кажется, что эти порядки будут, э, к ним будет более адаптирован Кими Райконен. Можливо, е, мені ем, Здається, так само, тому що, по-перше, я не думаю, що тут більше Фетель міняє, я думаю, що більше керівництво Маркіоні і Аріва Бена. Тут о, два сильних лідера з'явилися в команді Феррарі, судячи з того, як вони спілкуються з пресою, що вони говорять, і як позиціонують команду, які стрімкі кроки роблять уже по е, модернізації команди і реструктуризації. Вони змінили абсолютно всіх, кого тільки можна, залишили одного Джеймса Елісона, йому видали нових помічників і говорять з одного боку, наступний рік перехідний, з іншого боку, ми чекаємо хоча б двох перемог. З одного боку, вони говорять, що ми віримо в наших пілотів, у нас два чемпіони. З іншого боку, Кімі Райконен має виявити усе своє найкраще, або ми будемо думати, що робити далі. Ну, такий пресинг, який з'являється невеликими міжрядками нотками, він, я думаю, може зіграти або в плюс команді або в мінус. Тут залежить від е, швидше якостей Фетеля як лідера, якщо він зможе себе проявити лідером команди і бути тим самим новим Міхаелем Шумахером. Або ж його з'їдять е, той же Ріва Бене Маркіоне, і, е, зрештою, не вони першими вели розмову про перехід Фетеля. Тут уже вони те, що мають, з тими працюють. І зрозуміло, що Себастьян має зараз новий ентузіазм працювати і досягати результатів, але він ще ніколи цього не робив Ні з жодною командою. Чи вийде у нього? Да, но при этом всем он проходил через определенные трудности в Редбуле. Все-таки было это. Він прийшов в Red Bull в якому нагадаю році? Дев'ятому? Да. І одразу почав вигравати. Я, н- я говорю о том, что э, были трудности вот в прошедшем сезоне, в начале. Були, були, є. І ми бачили, що минулого року він ці труднощі пережив значно важче, ніж Рікардо. це теж момент, який показує, що у Фетеля Фетель не Бог. Гоночний, не Бог. так? Бог у нас по... тільки перес. <laughs> а по-друге, по-друге, у нього не буде Нью і під рукою. Не буде Не, но... не Ньюі нікого взагалі і близько. Всі е, ключові особи, яких намагалися підписати на таку посаду або близько, відмовили команді Феррарі. Вони взяли зі своїх сказав, що ми робимо ставку на наших, які знають, мають мотивацію і будуть працювати на благо команди. Залишилася італійська Феррарі. Тобто нічого не помінялося. приблизно так. <laughs> Вітіскоп спортивне відео.